is die glorie en die almag van die Heer die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer hy is koning hy is van prijs om halleluja Loof van prijs om halleluja Hy is koning, hy regeer Die Heere is ons vesting Wat vir altyd sal bly staan Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan Hy is ons skuiling, hy is ons val hy die vyand reeds verslaan hy's die rots wat ewig staan van prys om haleluja van prys om haleluja Halleluja, hij is goed. Veel hande op na boe Blaas bassijne, slaan op dromme En kom dans voor Godse oe Kom leef in die oorwinning Van sy woord waarin ons glo Van sy woord